提问题。你去哪儿？你去哪儿？你去哪儿？你去哪儿？你们昨天去哪儿吃的饭？你们昨天去哪儿吃的饭？你们昨天？ 去哪儿吃的饭？你们昨天去哪儿吃的饭？他什么时候来看你？他什么时候来看你？他什么时候来看你？他什么时候来看你？ 你什么时候买的车？你什么时候买的车？你什么时候买的车？你什么时候买的车？谁告诉你的？谁告诉你的？谁？ 告诉你的，谁告诉你的？谁将陪你去机场？谁将陪你去机场？谁将陪你去机场？ 谁将陪你去机场？干嘛不出去散步？干嘛不出去散步？干嘛不出去散步？干嘛不出去散步？ 你假期怎么过的？你假期怎么过的？你假期怎么过的？你假期怎么过的？这些日子你怎么样？这些日子你怎么样？这些日子。 你怎么样？这些日子你怎么样？他在信里说什么了？他在信里说什么了？他在信里说什么了？他在信里说什么了？ 你打算拿这些钱怎么投资？你打算拿这些钱怎么投资？你打算拿这些钱怎么投资？你打算拿这些钱怎么投资？ 我打电话给你时，你在干嘛？我打电话给你时，你在干嘛？我打电话给你时，你在干嘛？我打电话给你时，你在干嘛？ 你能猜到今天上午我在做什么吗？你能猜到今天上午我在做什么吗？你能猜到今天上午我在做什么吗？ 你能猜到今天上午我在做什么吗？提问题。你去哪儿？你们昨天去哪儿吃的饭？他什么时候来看你？你什么时候买的车？谁告诉你的？ 谁将陪你去机场？你为什么不同意？干嘛不出去散步？你假期怎么过的？这些日子你怎么样？他在信里说什么了？你打算拿这些钱怎么投资？ 我打电话给你时，你在干嘛？你能猜到今天上午我在做什么吗？